Meu nome é Carlos Gonçalves, eu sou diretor-geral do Avila Spices e hum, este curso é, é, é muito importante para, para, a minha empresa na medida em que nos permite aprofundar conhecimentos na área do marketing digital, nomeadamente no Facebook, e foi, está a ser particularmente interessante porque nos permitiu uh, obter conhecimentos específicos em, em, três áreas. Uma é as lojas online, a loja online do Facebook, que é uma novidade para nós e é uma, uma ferramenta muito útil e muito prática que nós podemos vender online. Outra tem a ver com ferramentas gratuitas de design e de vídeo, portanto para quem não tem conhecimentos concretos de, de design, para quem, não é, para quem não é designer, para quem não é editor de, de imagem ou para quem não está habituado a trabalhar com edição de imagem, há ferramentas muito úteis que o que com Marques nos, eh, nos recomendou. E por último, eh, dicas muito interessantes sobre a estratégia de marketing digital e, portanto, estas últimas novidades que estão a ser transmitidas pelo, pelo Vasco permitem-nos uh, rever um pouco a nossa estratégia de marketing digital e planear o desenvolvimento de novas ações a curto prazo. Portanto, tem sido muito positivo e eu recomendo vivamente este curso para as empresas que apostem no, no marketing.